Halo teman-teman, kembali lagi bersama Agus Agus. Video kali ini, saya akan membahas perjalanan. Jangan lupa tonton terus ya video-video saya ini.